servis elemanı Barış Akçam konuşuyor. Kyocera serisinin 11.28, 11.30, 11.35, 25.30 serilerindeki kağıt sıkışma uyarılarında neler yapılması gerektiğini size anlatacağım. Şu an ekranımızda telefonda gözükmüyor ama yazıcıda kağıt sıkıştı uyarısı var. Birkaç yerde kağıt sıkışma uyarısı gösterebilir. Ki zaten bizim makinalarımız nerede sıkıştığını da gösteriyor. Ama size kısaca göstereyim. İlk başta üniteyi yanlardan açıyoruz. Hiç bilmeyenler için göstereyim. Tuvalet ünitesini olduğu gibi çıkartıyoruz. Aynı şekilde böyle tuttuğum tutarak tuvalet ünitesini çıkarttık. Bir kenara koyduk. Daha sonra makinenin içerisinde iki tane yeşil pim var. O yeşil pimlerden tutup kendimize doğru çekiyoruz. Ve diğer drum ünitesini de çıkartmış oluyoruz. Zaten kağıdımız burada gözüküyor. Kağıdımızı çıkartmak biraz sıkıntılı. Çünkü çok azı buradan çıkmış. Biz kasetten çıkartmayı tercih ediyoruz. Kasetten kağıdı görüyoruz ve yavaş yavaş çekmeye başlıyoruz. Çok narin bir şekilde. Çünkü eğer kaset, ka kağıt makinenin içinde yırtılırsa bizim için sıkıntı yaşatabilir. Biz üniteyi çıkartmışken, açmışken göstereyim. Bizim bu ünitenin içerisinde bazen kağıt olmaz ama kağıt sıkıştı uyarısı verirse siz arkadaşlar şuradaki şeffaf plastiği kaldırıp içinde kağıt var mı yok mu diye bakıyorsunuz. Eğer kağıt yoksa yazıcıda kağıt sıkıştı uyarısı kalkmıştır. Oradaki sensörde sıkıntı yaşıyoruz. Bazen de fırın ünitesinde sıkışma yaşıyoruz. Fırın ünitesinde buradaki kapağı açıp yeşil pimi aşağı indirdiğimizde kağıdı görürüz. Bu kadar basittir. Üniteler aynı şekilde yerleştirmemiz gerekiyor. Yeşil kimli olan üniteyi ilk başta yerleştiriyoruz. Düzgün bir şekilde oturtmamız lazım. Çıt diye bir ses gelmesi gerekiyor. Aynen bu şekilde. Diğer üniteyi de aynı şekilde oturtuyoruz. Ve kapağımızı kapatıp makineyi kullanmaya devam edebiliriz.